FPS kau 20 eh. Kalau ping 20 kan best. Banyak lah kau. Ping aku setiap 16. Allah, no. Ya Allah tak kena. Apa benda kiyo aku ni? Sound. Sound terus, Sound. Sound. Sound thrash. ha, What? Sound. Sound. Sound. Yay, berjaya. Alamak. Nah, tu datang. Nah, jangan mati. No. 别说别说别说，忙忙忙忙，冲冲冲冲，忙忙忙忙，别说别说，别再干我，干别说别说，别再干，别再干，别说别说，快给妈补个号！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！站在窗台旁，我这样，我。 Okey, okey, okey, okey, okey, okey. Okey, aku main main, aku main main. Wei, wei, kita dulu cik cik main guli sama-sama depan aku dah empat dia. Tama, tama, tama, tama. Tama, tama, tama. Tama, tama. Tama, tama. Ni, ni, ni. Mampu pi ke anga. Siapa nak kamu ngan antres? Mampu. Pow. Bawa antau siapa aku nak haram. Tera. Oh no. Oh no. Tera, tera jangan mati. Okey. Momo. Momo. Momo kita dulu minggu di sini sama mu. Mu, mu, mu, mu. Mampu ya kan? Pow. Nice tu Yasuo kan? Oh no, honor oh, dia, honor. Oh, Patutlah tu. Yasuo, play. Patut aku bisa lawan. Oh, patut. Sedap tu. Uish. Sedap tu. Uish. Lawan. Uish, uish, uish. Apa bezanya antara Discord dengan yang ni? Ini untuk loser Syal Tu je lah We are winners bruh Apa apa apa? Win, we are winners Winners uh, use Discord The fuck? <laughs> this video is sponsored by Discord <laughs> Nonsense Pow Woo. Maybe together we can go somewhere, any place is better.